Je vais pas essayer Je vais y arriver. Ah, je vais Aucune conviction. <laughs> je le prompteur Bonjour et bienvenue à la Chior Academy numéro 2, aujourd'hui à Saverne. Je vous présente déjà Nicolas. Salut le slogan, c'est Pop la guys, fout ma poule. J'ai rien ou pas grand chose d'une poule. Par contre, je me débrouille un peu comme une chèvre pour l'instant. Dans 20 minutes, tu verras, ça ira beaucoup mieux. il promo, lui, comme ça. bah écoute, que du bon. Est-ce qu'on aurait pu faire venir Daniel Il fait froid. Un petit mot. Petit mot. Il a de la bonne progression et il s'amuse bien, c'est top. Un grand mot. La huile, c'est fantastique. C'est un petit câlin que vous faites Qu'est-ce se passe C'est très amical comme... On a un nouveau wheeler là, regardez <laughs> À la Giro Academy, on a de tout. On a même du café. On a de quoi se réchauffer et se sustenter. Là, on a mis parcours. Alors, comment tu te sens euh, Ça commence à venir. Ah, et je, commence déjà à aimer. <laughs> C'est un message subliminal. C'est sûr que t'as compris. <laughs> Pas qu'une. <laughs> tu viens de briser mes rêves. C'est pas encore son anniversaire. Euh. Elle est pas d'année. C'est quand l'anniversaire de votre relation Le 7 juin. Ah, ça tombe bien, c'est justement le bon moment pour acheter nous. Bien vu C'est va Ah ouais Voilà, souffle sur les genoux, c'est très bien. Venez essayer. Bah c'est bien, mais j'ai pas les chaussures, bonnes chaussures un jour vous venez à la Giro Academy, ne venez pas avec des chaussures de ville, prenez des baskets, c'est beaucoup plus pratique. Tu mets le plat, pas, de, compensation, c'est génial. Parce que là, j'arrive pas à faire ça. <laughs> Je suis un petit peu moins chèvre. <laughs> Ah, ça me plaît beaucoup. Et puis ambiance euh, nickel. ben, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bah oui. Parce que c'est vraiment bien cool. Salut Nico Bah moi je suis là et toi t'es où Ah dis-moi À refaire. Euh, bah moi j'adhère, <laughs> à 100%. Euh, fantastique <laughs> T'as plu ou pas Ouais franchement c'est stylé, c'est ben, la huile on a beau la voir, on a beau en parler, le mieux ça reste de l'essayer, tout simplement. Il est 10h, ouais ouais ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Ah, ah, ah, C'est en direct sur YouTube. Ah bah dis donc, on est passé à 20 000 personnes. <laughs>